C'est un grave problème pour, beaucoup de mes concitoyens, peut-être pour la majorité de mes concitoyens. Je comprends très bien leur point de vue. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Je, suis un, Européen, je dis, je dis euh, plutôt que je suis un Européen, je suis un fédéraliste européen. On peut voir ça d'une façon, <laughs> celle, si vous voulez, nationale. Si, si, si, le représentant de la Commission était grec, est-ce que la situation serait différente hmm. Moi je dis non. <laughs> Wilson trabalho